started this journey, it felt like you were pretty much alone. I mean, it's your own ideas, your own business. Yeah, but it gets to a point that you feel like I won't make it, like I'm by myself. So I think like when I found Prosper, kind of gave me some sense of guidance. Bueno, mi sueño es hacer mi propia jefa tener mi propio salario. Ha sido trabajo, salgo en la mañana, salgo en la noche, entonces realmente no tengo una vida familiar. Entonces mi sueño es ser mi propia jefa, poner mis horarios, descansar y pasar tiempo con mi familia. Para mí, Prospera me ha ayudado en tiempos muy difíciles durante la pandemia. Para mí es eso, una red de, seguridad y no solo como en el aspecto financiero, si Prospera me ha ayudado mucho emocionalmente también, me ha ayudado a no sentirme tan sola. With your support, our dreams can be possible.